Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. Нередко бывает так, что использовать полноценный пояс ради пары подсумков не очень удобно. Именно для таких случаев наша компания производит тактический ремень В2. Регулируется данный ремень липучкой изнутри, а также снабжен двумя пряжками для дополнительной фиксации. Снаружи ремень покрыт петлями молля для крепления подсумков. Спереди находится пряжка с кнопкой, что полностью исключает случайное расстегивание. Также отдельно вы можете приобрести внутренний ремень с жесткой липучкой. На самом ремне V2 липучка мягкая, чтобы его можно было комфортно использовать отдельно. Однако с подложкой ремень V2 имеет полностью статичное позиционирование на теле. Данный ремень в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. Заменит ли этот ремень полноценный боевой пояс? Нет, не заменит. Но это подходящее решение для тех случаев, когда необходимо перенести небольшое количество подсумков, для которых полноценный пояс слишком громоздкий. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.